на доске валом, видишь? satisfeito se vós já fardas Dobra, klipuj to ktoś! Dojeżdżam ich. Tak samo. Leży. Wow. Co to jest? A, ty Sharks jakiś, no nie no. Zamiast wywalić M-ki, to wywaliłem sobie SMG.